Ja. <laughs> ja. Till I die, motherfucker. Ja. Westside. Ja. Ah. Ah. Ja. Westside, Westside, Westside. Bro, das letzte, wo ich jag. Westside, Westside, Westside. Westside Napisz do mnie skoro jesteś taka piękna Westside, Westside, Westside Moje ziomy prawie każdy jak morderca Westside, Westside, Westside Nie dziw się, że tu żyję, nie mam serca Tupac, tu caps, zrób tak Ja pod blokiem robię teraz dwutakt Kurwiasz, pół dnia, już bland Odpalony jakbym nie miał jutra Odpalony jakbym nie miał jutra Szczury widzę wszędzie te wersy dla nich jak trudka, Chód gra, Loudback, a nie lówka Odbezpieczam zamek, dla ciebie została kłódka Bang Szkło to nie fanty, blok to nie gangi Ziom to nie YG. Rzucam numery, słyszą to klatki Żadne barbery, jak widzisz kratki Ojców nie mamy, płaczą nam matki Robię hajs czasem na lewo, duże podatki Będę stary tu pierwszy, nawet w ostatki Pewnie, ja te kile miałem zadatki Westside, Westside, Westside Pełna set, znowu czuję się jak Westside Napisz do mnie skoro jesteś taka piękna Westside, Westside, Westside Moje ziomy prawie każdy jak morderca Westside, Westside, Westside Nie dziw się, że tu żyję, nie mam serca Gram w to, na sto, tank top Gorąco mi w nocy, nie mogę zasnąć Sprawdź to, mam flow, wajzo Czekaj, bo siedzę se z koleżanką Czekaj, bo siedzę se z koleżanką Twoją dupą, która mówiła, że ze mną warto o, Zajadam teraz sukę na gastro SG Robią mi aplos i tym klaszczą Wierz mi, muka nie siada, lecz elegancko Kręci mnie to jak Ricci, Rola DiCaprio ha? Mała wrzuć do głowy, luźno pomyśl Hood gon a Skoro wciskasz kit, to się okaże Żaden ze mnie pimp, ale ją zgarnę Odpisowana laska skacze po mnie jak lowrider Westside, Westside, Westside Brodę Z znowu czuję się jak Westside Westside, Westside, Westside Napisz do mnie skoro jesteś taka Zakręcony prawie każdy jak morderca Westside, Westside, Westside Nie dziw się, że tu żyję, nie mam serca Młody hip-hop to centrum, a nie Westside Wiesz, nie poleciała łezka Jak wychodziłem z getta, to zagraliśmy w Kenta Wiem, byli parą, ale przyszła do mnie jedna Całe życie z jabłkiem, dlatego jest taka ścięta Jak wyłączy apkę, to usłyszy głos osiedla To jeszcze nie meta, ale dla was będzie mekka A takiego stylu to nie ma na innych piętrach wiesz, kurwa cenią nas, nie nosimy metki Mamy tak dużo trawy, że nie mieści się do bledki Wolimy życie ponad prawem niż jak marionetki Wiem, dwa numery w rok, ale still wavy Westside, Westside, ona jak modelka Muszę nosić kevlar Westside, Westside, ona nie ta jedna Spała po koleżkach Westside, Westside, nie chcemy tu węża, bo ekipa pewna Westside, Westside Młody Ali G, kule grają ze mną w berka Ej, Westside, Westside, ej Mam kilka dziarek jak spierdla A ty gadać już przestań Znowu kurwa czujesz się jak bestia Westside, Westside, Westside, Westside Pełne set, znowu czuję się jak Westside, Westside, Westside, Westside Napisz do mnie skoro jesteś taka piękna Westside, Westside, Westside Moje ziomy prawie każdy jak morderca Westside Dziw się, że to